Vážení návštevníci koncertov Slovenskej filharmonie, rada by som vás pozvala na nadchádzajúci organový koncert, ktorý sa uskutoční už túto nedeľu, 23. apríla popoludní o 16. hodine v koncertnej sieni Slovenskej filharmonie. Je pre nás cťou, že pozvanie na účinkovanie prijala popredná slovenská organistka Zuzana Ferienčiková, Pôsobiaca dlhé roky v zahraničí, najskôr 7 rokov vo Viedni, v súčasnosti žije a pracuje vo švajčiarskom Friburgu. Zuzana Ferienčíková si do dramaturgie zvolila veľké transkripcie, diel, ktoré nie sú pôvodne určené pre orgán a síce zvolila si Beethovenovú patetickú klavírnu sonátu ktorú predvedie vo vlastnej organovej transkripcii a zvolila si slávne obrázky z výstavy Modesta Petroviča Musorgského v úprave svojho bývalého pedagóga, veľkého francúzského umelca Žána Giu. Okrem týchto veľkých diel predvedie aj dielo súčasného slovenského skladateľa, žiaľ už nežijúceho, Juraja Beneša, svojho bývalého pedagóga, ktoré je písané originálne pre orgán, volá sa Dure pre organo a skladateľ ho venoval samotnej interpretke. Okrem už spomenutých diel sa Zuzana Ferienčiková predstaví vlastnými improvizáciami, ktoré obdivujú posluchači po Európe aj v zámorí a za ktoré získala aj medzinárodné uznanie na veľkej medzinárodnej súťaži. Verím, že vás táto programová ponuka zaujme a prídete si vychutnať jedinečné organové majstrovstvo v Zuzany Ferienčikovej už túto nedeľu popoludní.